super bomba yangilik. Aziz yurtdoshlar, bugungi xabar aniq bilaman sizga kerak yoki qarindoshingizga albatta kerak bo'ladi. Agar bilsangiz, bir insonni mushkulini oson bo'lishiga yordam berish bir savobdir. O'shaning uchun aziz vatandoshlar buni, ya'ni bu videoda xolasanglar WhatsApp guruhi, Telegram guruhlariga yokida tanish qarindoshlaringizga bemalol yuborishinglar mumkin, podlista qilib tarqatishinglar sababi ularga kerak bo'ladi, ularni tanishiga kerak bo'ladi. Xullas, bir e, kichkinagina savob qilishdan hech qachon qo'rqmanglar, qochmanglar. Mana sizlarga bir shans. Undan tashqari aziz vatandoshlar iltimosim bor. Yana o'sha tarqalishiga yana bir yordam beradigan iltimoslar. Bu videoda like bosib, o'z hissangizni qo'shasiz. O'shaning uchun bemalol bir dona like bosishingiz mumkin bu videoga. Agar like bosgan bo'lsanglar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. O'sha arzimagan bir dona like uchun sizlarga Allohim barakotlar, ishingizlarga rivoj, sog'lik, salomatlik ato etsin, doim duodaman, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Demak, videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz har doimgidek o'sha siz yaxshi ko'rgan, lekin hech kimga bildirmagan Max Madiyev kanalidasiz. Demek aziz yurtdoshlar, bugun e, o'sha biletlar sotilayotgani nafaqat Turkiyaga, butun o'sha Dubai bo'lsin, Rossiya bo'lsin, hamma yerga biletlar sotilyapti, ham kirdi, ham chiqdi, hammasini hozirlarga tushuntirib, padrovni ma'lumot beraman. Undan oldin aziz vatandoshlar, sizlardan bir kichkinagina iltimosim bor. Telegram, TikTok, Instagram bemalol Max deb topib obuna bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari hammasidan ham önemlisi hammasidan ham kerakligi bu kanalda pastga qarasanglar, podpisatsiya tugmasi bor, qizil rangda o'shani bosib obuna bo'lishlaringizni iltimos qilaman. Hozir obuna bo'lganlar yoki-dam oldindan obuna bo'lganlar Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Iltimosimni yerda qoldirmang. Doim qo'llab-quvvatlaysizlar. Alloh sizlarning mushkulinglarni doim oson qilsin, yo'linglarni ochiq qilsin. Demak, mavzuga o'tamiz rahmat katta Bu xabar xursandchilik xabari avvalambor nimaga desalar juda ko'p savollar kelib tushgan va bu xabarni kundan kunga surishtirib yana ham yaxshi e, nima deydi analiz qildim va o'sha meni xabarimdan keyin bilet olgan tanishlarim bor yana o'sha Istanbul e, Toshkentdan va o'shalar bilan aloqaga chiqdim. Xullas hammasini sizlarga bugun to'liq tushuntirmoqchiman. O'zbekistonda bo'lib Rossiyaga ketmoqchi, Dubayga ketmoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz, Koreya bo'lsin, xullas Turkiyaga bo'lsin ketishni imkoni bor. Illoki oddiy reysni kutish shart emas. Agar sizga juda ham zararli ishingiz bo'ladigan bo'lsa yoki ishlamoqchi bo'lsangiz, bemalol o'sha siz xohlagan davlatga ketsangiz bo'ladi. Ya'niki qaysi davlatga ko'proq charter reys bo'lsa, o'sha davlatga ketish imkoni juda ham yuksak. Xo'p, nimaga bunaqa deyapman? E, Bilasizlar, oldin, masalan, aytaylik bir haftada 5 ta, 6 ta, 7 ta reys bo'lasiz, oddiy reyslar, ya'ni chegara ochiq bo'lganda, o'shaning uchun ham haligi bilet olsanglar, orchardga kirishlar juda ham oson bo'lgan. Ayni onda bilasizlar, bir haftada bitta yoki ikkita charter reys bor, aynan Turkiyaga, Rossiyaga ko'proq, Rossiyaga bemalol e, siraya kirishinglar, o'chirtga kirishinglar mumkin, ya'ni Rossiyaga ko'proq va Dubayga ham xuddi shunaqa bitta ikkita bo'lgani uchun o'chirtga kirib qo'yasizlar, boshqa bo'ladi. E, Jicha o'sha kutasizlar. No kelishni imkoni bor. Boshqa любой davlatga kelishni imkoni bor. Xo'p, Kuni kecha meni bir tanishim Toshkentli, o'sha e, meni videolarimdan keyin borgan, borib haqiqatdan aytaman, e, o'zi video chiqqaniga ko'p bo'lgani yo'q. Uje mana shu oyda iyulda 20 nechinchida ham bilet olgan, kelyapti charter reys orqali. Bilet oldi uje, pullarini to'ladi boshqa. Ya'ni e, o'sha tanishim borib hammasini surishtirdi. Rossiyaga ketsa ham bo'ladi, efendime söyleyeyim Ukrayna, Dubay bemalol o'sha qaysi davlatga ketgingiz kelayotgan bo'lsa ketsangiz bo'ladi. Endi birinchi o'rinda Turkiyaga kelmoqchi bo'lgan vatandoshlarimizga yuzlanmoqchiman. Nima kerak? O'tirmizin e, o'sha bilet sotadigan yerlarga borsangiz, sizlardan so'raydigan narsasi o'tirmizin yokidam chalishimizni u ham bo'lmaydigan bo'lsa, qanaqadir rapor o'sha operatsiya bo'lishlikka, masalan, doktor yozib beradi. Endi uni bilmayman, to'g'risi qanaqa bo'ladi rapor. U operatsiyaga ketadiganlar yoki operatsiyaga keladiganlar juda yaxshi biladi. Rapor o'sha e, tibbiyot uchun tibbiyot e, sohasi bo'yicha o'qishga kirganinglar haqidagi guvohnoma, ya'ni o'qishga rostmona kirdi degan qog'oz bo'ladi o'sha. Va oxirgisi, agar sizlarda hech biri bo'lmasa, chaqiruv qog'ozi. Chaqiruv qog'ozini bemalol o'sha Turkiyadagi tanishinglar qilsa bo'ladi. Uni farqi yo'q, lekin turk vatandoshi bo'lishi kerak adashmayotgan bo'lsa. Shu chaqiruv qog'ozi. Bo'ldi, boshqa sizlardan hech narsa ketmaydi, bemalol Turkiyaga kelsanglar bo'ladi. Endi farzandini olib kelmoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz juda ko'p so'rashdi. Sizlarga avvalambor do'stona maslahat aytmoqchiman. Farzandingizlarni oddiy reyslar ochilganda olib kelinglar. Hozir bu charter reys haligi nima deydi, o'ynagani kelish uchun yoki charter reys e, efendim söyleyeyim havas uchun emas, to'g'risini ayting. Nimaga desanglar, birinchidan narxi juda ham qimmat va albatta uslovyalari bor. Lekin sizlarga eslatib o'taman, hech qanaqa masalan doktordan qog'oz boshqa narsa kerak emas va yana bitta narsa o'zbek havo yo'llariga charter reysdan olsanglar yana ham oson ekan bu faqat o'zbek havo yo'llari yo'q eslatib o'tkazishim kerak. turk havo yo'li ham bor o'zbek ham bor adashmasam e, o'sha aeroflot rossiya havo yo'li ham bor har bir davlatda o'zini e, charter reyslari qo'yilyapti endi o'sha eng osoni o'zbek havo yo'llari e, chunki o'zimiz vatandoshlarga xizmat qiladi boshqa havo yo'llar boshqa o'zlarini vataniga vatandoshlariga ko'proq xizmat ko'rsatadi endi O'sha bola farzandini olib keladigan, bolasini olib keladiganlarga bu e, charter reyslar tavsiya qilmayman aytganimdek, biletlar narxi qimmat, ikkinchidan juda ham bir qiyinchiligi bor. Bu bilasizlar, farzandi kelmoqchi bo'lsa, farzandingizni o'tirimizni hech bir qog'oz yo'qligi uchun majbur oddiy reysni kutasizlar. Endi e, faqatgina Turkiyaga emas, Rossiyaga ham bemalol olsanglar bo'ladi. Rossiyaga ham o'sha patenti bo'lganlar, o'sha xuddi shu faqat Rossiyaga dokumenti kerak bo'lgan, dokumenti bo'lganlar uchun. yangi kelmoqchi bo'lganlarga faqatgina o'sha chaqiruv qog'ozi bo'lishi kerak. Endi deporti borlarga izlanaman. Deporti borlarga bilasiz imkoni yo'q. Deporti borlarga bitta ilojisi bor, chaqiruv qog'ozi bor. O'sha chaqiruv qog'ozi bilan kelib, aeroportda jazo pulini to'lab kirsa bo'ladi. Shu. Ya'ni kelmoqchi bo'lsangiz shunaqa yo'li bor. Xo'p, aziz vatandoshlar, biletlarni narxini eslataman. Endi rasmiy narxi o'zi aslidan charter reysda o'sha O'zbekistondan kelish rasmiy narxi 650 dollar. Lekin o'sha aviakompaniyalar bilasizlar o'zi oldindan e, biletlarni narxini qo'yib sotgan boshlagan 700 dollarga sotishyapti, 750, agar e, o'sha 800 bersa, 850 bersa, yana ham ertaroq sekin o'chirib kelib chiqmaydi. Endi bunaqa narsa bilasizlar bizda juda ham ko'p rivojlangan, juda ham yaxshi poraxo'rlik kuchli bo'lgani uchun bemalol o'sha biletlarni oldin orqa sundirsanglar bo'ladi, pulni ko'proq beradi. O'sha shashilib erta kelmoqchi bo'lganda. Ata hammasi yaxshi, bemalol kelishyapti, hech qanaqa karantin zonalariga kirilmagan holatda bo'lar o'sha Turkiyani qaysi shahriga kelsanglar, Istanbulga kelib, o'sha shaharga kelsanglar bo'ladi. Hech qanaqa muammo yo'q. Na Turkiya bo'lsa, na Dubay, na Rossiya. Muammosiz biletni olib kelasiz. Faqat o'sha e, yomon tarafi biletni narxi juda ham qimmat. Endi oddiy reysga keladigan bo'lsak, oddiy reyslar qachon bo'ladi? Ayni onda oddiy reyslarni avgust oyida yana uzatib yuborish e, taxminlari yuksak. Nimaga desalar O'zbekistonda bilasizlar, koronavirus juda ham bir avj oldi. Italiyadagi kasallik endi bizga keldi. juda ham kuchli kelgani sababli hozir bir narsa deyish qiyin. Va chet eldagi vatandoshlarimiz O'zbekistonga qaytishi bo'yicha bilasizlar, charter reyslar bor. Buni ko'p video qilganman, o'sha videolardan ko'rishingiz mumkin va bilasizlar ham buni. Va bilmayman, bitta o'sha deputatmi bilmayman, to'g'risi yaxshi ko'rganim yo'q. Efandima so'ylayim yoki sog'liq saqlash qanaqadir mudirimi? charter reyslarni yo'qotib, chet eldan kelish keladigan vatandoshlarimizni umuman keltirmaslikni talab qilib chiqqan. Bilmadim endi nima bo'ladi. No, e, bu narsa imkonsiz. To'g'ri, boshqa vatandoshlarimizga kasallik yuqadi, boshqa deyapsizlar, no bu davlatdagi vatandoshlarimiz ham o'zini vataniga qaytgisi kelyapti. Havasdan albatta va hech qachon men ko'rganim yo'q, chet eldan kelayotganlar virusga olib kelyapti degan narsa yo'q. Sababi masalan Turkiyadaman, Turkiyada e, aholi o'zbekiston 2 barobar ko'p bo'lsa ham kasallik juda-juda oz. ya'ni Turkiyadan kelayotgan illoki kasallik talab kelyapti degan narsani esdan chiqaringlar. Xo'p, aziz vatandoshlar, ma'lumotlar shu yergacha edi. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Ha, bu arada maktab sohasi bu farzandimni Turkiyaga kelib olib kelib o'qitmoqchiman deganlar uchun hozir bir narsa olmayman, chunki hozir bilasizlar ta'lim sistemasi ham yopiq. Ta'lim sistemalari ochilgandan keyin keyin surishtirib sizlarga bironta video chiqaraman. Hozir bir narsa olmayman bu haqida. Na SMS da, na videoda. Aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Muhammadjon Madif bo'ldi. Tez orada yana yangi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman o'zingizni. Ehtiyot qiling. Kattakon rahmat, obuna va like uchun.